जम्मू कश्मीर से लगातार बड़ी अपडेट आ रही है फ़िलहाल हम पहले बात करेंगे बड़ी अपडेट आई लास्ट चौबीस घंटे में अगोदारे घाटी से आ रही है बड़ी अपडेट अगोदारे घाटी में यूपी बिहार के श्रमियों की हत्या में शामिल एक आतंकी ढेर और अगोदारे दो मुठभेड़ों में चार का सफाया और आपको बता दें एक जवान शहीद तो कहा ये अभी तक की बड़ी अपडेट आ रही है लेकिन इसका इजाफ प्रचार हुआ नहीं है लेकिन अगर थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो हम आपको बता देंगे ठीक है तो उसी के बाद आपको बता दें घाटी में एन आई ए का ग्यारह ठिकानों पर छापेमारी और चार आतंकी मददगार गिरफ्तार उसी के बाद आपको बताया शोपिया में भी दो आतंकी ढेर और आपको बताया चरान बोनियार इलाके में अज्ञात पुरुष का शव हुआ बरामद अभी तक की बड़ी अपडेट आ रही है आपको बताया शिवसेना डोगरा फ्रंट ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ किया प्रदर्शन आपको बताया कहा आतंकवाद का समर्थन कर रही है महबूबा मुफ्ती एक बड़ी अपडेट है उसी के बाद आपको बताया किश्तवाड़ से आ रही है बड़ी अपडेट आपको बताया किश्तवाड़ पुलिस द्वारा एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया कोरा एक ग्यारह सौ तीस बोतल शराब की की गई जब्त तो कहीं अब तक की बड़ी अपडेट्स आ रही हैं और ऐसी अपडेट्स सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को और प्रेस करिए और मिलते किसी नए वीडियो में तक समझ